म्हणजे मी माझा जन्म बावन्न सालचा बाबासाहेब गेले छप्पनला बरोबर आहे छप्पन सालनंतर मी पाच वर्ष असलं त्यावेळेस पण फक्त एवढंच म्हटलं आपला आपला कोणतरी मोठा माणूस वारला म्हणजे छप्पन सालची गोष्ट आहे डिसेंबरला बाबासाहेब गेले ती गोष्ट आम्हाला एका असं तुमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी सांगितली पण त्यावेळेस आम्हाला काय कळतंय बाबासाहेब कोण आहे काय आहे पण फक्त म्हणे आम्हाला एवढं सांगितलं घरच्यांनी का बघ आपला ते मोठा माणूस गेला कोणतरी त्या चावडीमध्ये त्यांना आदरण जेवण्यासाठी लोक जमले होते शोकसभा त्या ठिकाणी मी गेलो मग त्या ठिकाणी गेल्यानंतर मला तिथं समजलं म्हणजे थोडक्यात मी ऐकलं सगळं त्यांचं आता मला तर काय प्रत्यक्ष दिसत नव्हतंच मी जन्म अंदाज आहे ना पहिल्यापासून म्हणजे त्यामुळं हो नाही जन्मतच आहे तेव्हाच मी पाच दिवस असेल पाच दिवसाचा त्यावेळेस ते या लोकांनी काहीतरी औषध टाकलं जुन्या लोकांनी हो तर त्याच्यामध्ये काहीतरी बिबेचा कसं काहीतरी उल्लेख होता तर ते त्याच्यामुळे हे पडदे जाळले गेले खालचे मग त्याच्यावर कोणता विडा झाला नाही काय कुठला विडा झाला नाही माझा बस वडिलांनी जेव्हा प्रयत्न केले तेव्हाच वडील सर्व्हिसला होते नोकरीमध्ये पोस्टामध्ये त्यांनी सर्व प्रयत्न केला पण ते काही तेव्हा इतके डॉक्टर उपलब्ध नव्हते आपल्याकडं नगरमध्ये आणि मग तो मागास प्रकार असल्यामुळे मग थोडासा मी हे झालो स्थगित राहिले गेलो मग वडील एकाहत्तरच्या अगोदर एकोणसत्तर दादांची आमची गाठ झाली वामन दादाची तर आम्ही तिथं जायचो नेहमी त्यांचे कार्यक्रम ऐकायला वगैरे एकोणसत्तर सत्तर गेलं पं चौऱ्याहत्तर गेलं पंच्याहत्तरला आम्ही तिथं पार्टी ओपन केली हो भीम संदेश मायवाड्यामध्ये एक पार्टी होती जीवन विकास गायन पार्टी आणि सिद्धार्थनगरला राहुल गायन पार्टी होती त्याच्या दोन पार्ट्या नगरमध्ये तेव्हाच फार्ममध्ये होत्या पण आमची पार्टी म्हणजे किरकोळ असायची त्यावेळेस काय फक्त ढोलक आणि रामबा पाचारणे होते ना आपले त्यांची पीठी घ्यायची तर आपल्याकडे काही वाद्य वगैरे नव्हतं त्यांचे ते पीठ होते कार्यक्रम त्या करायचे लोक पण यांनी नाही कधी केली नाही का पुतळाजवळ कार्यक्रम करायचा म्हणून पण ती डेअरिंग मी केली माझ्या पार्टीमधून काय आणि मग माझं ते खरं माझं कार्य अमर राहील आजपर्यंतसुद्धा